Este é o desenho mal animado. Episódio de hoje: Hulk cotidiano. Me esquece que não pode passar da quantidade, hein? Não vai estragar a mistura. Tá ouvindo, Bruce? Ai meu Deus, lá vamos nós de novo. Todo mês é isso. Então, Sr. Bruce, dada sua condição, tivemos um prejuízo de 350 mil dólares em materiais de pesquisa. Felizmente, teremos que mandá-lo embora. É, mas é, é, é, claro que mandaremos sem justa causa e você terá direito a todos os seus benefícios. Vamos manter o plano de saúde também. Certo, Sr. Bruce. Estou vendo aqui que o senhor tem apenas seis meses de fundo de garantia para recolher. Mas eu estou vendo aqui que o senhor ainda tem uma multa exisória. Hum, hum, olha só, um cartão de crédito sem anuidade sem limites. Hum, ah.